Guardi, se io scrivo al Presidente della Repubblica non mi risponde nessuno. Ho 19 anni e sto provando un concorso come ufficiale dell'Arma dei Carabinieri e ufficiale della Guardia di Finanza, proprio perché è uno dei pochi modi che c'è al giorno d'oggi in Italia per trovare lavoro, date le condizioni politiche e le condizioni sociali del nostro Paese. Un'alternativa sarebbe comunque l'università, ma comunque lo sbocco di, di, un laureato è decisamente minore rispetto a quanto possa essere all'estero e questo probabilmente mi costringerebbe ad andare fuori. Io chiederei semplicemente ai politici italiani di essere un pochettino più seri e leali, sia con se stessi e di conseguenza con l'Italia, con tutto il popolo che conta su di loro, che ha votato loro. Secondo me il governo italiano è troppo impegnato a farsi la guerra e quindi non, eh, c'è sempre un rimando di responsabilità e mai all, non c'è nessuno che all'atto pratico fa qualcosa. Cioè non si pensa che la politica sia qualcosa per muovere il paese, si pensa che la politica sia qualcosa per, per eh, sistemar, sistemare i propri interessi. Non si crede in una collettività, lo Stato diventa quasi una nebulosa. noi stiamo qui davanti alla Banca d'Italia. La Banca d'Italia c'è l'ufficio di vigilanza ed esiste anche l'ufficio che deve rendicontare sulle banche. Qua non si fa né vigilanza né si controllano le banche. E questi signori non vigilano, cioè non accettano neppure quella, quella mansione che hanno di pubblici ufficiali, ma questi devono bocca, c'ha il naso fuori le finestre, ma okay. le spiego subito che succede, devono vedere la gente che guarda nei cassonetti, che prende in mangiare i cassonetti, deve vedere la gente, che, la gente che si uccide perché a un certo punto sono prese da certi fatti che derivano da queste disposizioni sbagliate e non mi dicessero che muoiono di polmonite perché lasciano l'ultima lettera, ma capito? lasciano l'ultima lettera dove dicono alla moglie, ai figli, muoiono disperati, dicono i motivi per cui si uccidono e sono queste cose che mi fanno male. Sarà che io sono vecchio, sono abituato a un altro mondo, quindi però ho il diritto di esporre quelle che sono le mie sensazioni. que firmar a gente como nosotros, que somos correctos, no corruptos. Attenzione, attenzione, lasciatela stare, lasciatela stare. Gianluca sta mettiendo la batteria. Allora, 22 anni e lavoro in un bar, però in questa Italia i contratti sono scalenti, cioè ti fanno lavorare full time e poi con contratto part time. Non abbiamo delle garanzie e questo è l'Italia, come me, e come tutti. E nonostante il diploma, laurea, non si riesce a tantissimi tirocini ma poco lavoro. La situazione attuale economica è molto tesa e lo vediamo tutti i giorni. Nel campo della ricerca noi abbiamo subito tanti tagli da, da molti anni a sta parte che ci rendono il lavoro sempre più difficile, sempre più incerto è sempre più difficile fare il turnover di, di, noi anziani nei confronti dei giovani, ma queste sono problematiche che ormai conosciamo tutti. Alla classe politica italiana vorrei raccomandare di tenere presente il problema dei giovani eh, come primario perché un paese che non salvaguarda i giovani non ha futuro e loro dovrebbero saperlo benissimo. Poi per quanto riguarda la ricerca, altresì un paese che non investe in ricerca non ha futuro altrettanto. sono in Italia da adesso da 8-9 mesi, E vedo che c'è molta diffidenza, soprattutto rispetto alla classe politica. E in Spagna, ad esempio, la gente adesso molto, fanno molte rivolte, no? molte, molte, manifestazioni e io vedo qui la stessa indignazione ma non stessa, il stesso movimento per fare qualcosa per cambiare. Qui la gente sempre si lamenta, si lamenta, si lamenta ma veramente non, non esce a, per strada. Eh, ho visto qualche manifestazione, ma non erano in dimensione, no, niente a che vedere con quelle della Spagna. In Spagna la gente adesso sta uscendo veramente tutti i giorni da fronte al Parlamento, da fronte a, alla residenza no, della, del, partito, del, partito, che governa e adesso Twitter, Facebook, per, dappertutto pagine dove la gente mm, dà la sua opinione. e eh, si sta mobilizzando, anche se secondo me ancora non, non, sta servendo tanto perché non sta cambiando niente, perché i politici non ascoltano alla gente e meno ai, ai giovani, ma non ascoltano neanche a, a quello che votano per loro. Mm. E le, a loro è tutto uguale, solo prendono cura dei cittadini quando c'è votazione e basta. Il momento in cui stiamo vivendo è fatto male, va cambiato, ma qui nessuno ha voglia di cambiare, vale la, la frase del gatto perdo, si fa finta di cambiare per non cambiare nulla.